स्कूल टीम का फुटबॉल स्ट्राइकर गेस करो कौन है ऑफ कोर्स मैं हूं और I am crazy about football पर मेरे जो कोचेस हैं ना ऑलवेज गिव मी एडवाइस इसलिए मैं सिर्फ अपनी डैडी की सुनता हूँ मम्मा की एडवाइस भी कभी कभी डाउटफुल हो जाती है वो कहती हैं कि पराठे और मक्खन खाने से इंसान फिट रहता है फॉर फॉलो एडवाइस मुझे स्ट्राइकर से वोटर बनने में टाइम नहीं लगेगा <laughs> और क्या और हाँ I don't like my sisters वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है जब वो घर से बाहर गई